خليلين خليل رسول خليل سيد بلا خلات على الروتين وعورنا وعورنا بنصارى ko'yligingiz unuttum umidlari kesilgen bu dünyada yalnız yolg'iz var borligingiz umidlari kesilgen bu dünyada yalnız dunyoda yolg'iz umid borligingiz amanatım omonatim himmatim omonatim oshno topdim va lekin do'st topmadim sizga loyiq xona ko'z topmadim shamollarga sovurdim gul lekin sizga shirin so'z topmadim himmatim omonatim Yoqob balak menga bag'ri tosh keldi Ishonganim g'animga yo'ldosh keldi Omad ketsa hamma kuldi ustimda Faqat sizning ko'zingizga yo'q Açık kaya sürüp Ganimatem, Omanatem, Anajon, Ganimatem, Omanatem, Anajon.